эки жаштын тоюна куш келипсиздер дейбиз заботы от печали Я теперь о них не знаю Ты воровка, как умела, украла мое свет. я теперь ни о чем не думаю, кроме как с тобой согреться Давай вместе убежим от этого мира Будет честно, ведь это только наша игра Эй, Джана, ты послушай, как мы созвучны Эй, Джана Широкий луча некого лучше Қырық градус жүректі өртіні меня задела твоя нежность и красота Да, порой нам нелегко, но ты именно та я искал Тебя я искал Hey canım, sen de şey benim suyum Hey canım, sen de adamım vardır suyunum